ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo khadka telefoonka kula xidhiiray madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa raaligelin ka bixiyey tabashadii uu madaxweynaha soo jeediyey madaxweynaha maamulka hir shabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa maalintii shalay sheegay inuusan ka qaybgeli doonin shirka lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana arrintaasi raaligelin ka bixiyey tabashadii uu tabanayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo qadka telefoonka kula xidhiiray madaxweynaha hirshabelle isagoo ku sugan waddanka turkiga golaha wadatashiga qaranka ayaa maanta shirkoodii waxa uu si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana madaxweynaha hirshabelle lagu qanciyey in shirka uga qayb qaato aaladda zoom bismi illahi raxmaan iraxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble isaga oo ku hadlaya madaxda golaha wadatashiga qaran ee soomaaliyeed waxa uu khadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen isaga oo garooshiyo ka siiyey tabashadii la xiriirtay arintii kasoo qaybgalka shirka ee madaxweynuhu uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya insha allah waxa uu maanta shir guddoominayaa shirkii oo madaxdu ay wada joogaan muqdisho